Вітаю вас, шановні телеглядачі. Минулий раз ми з вами говорили про зішестя Духа Святого, про той день, який став початком нової ери людства, початком новітньої спільноти людей під назвою Церква. Е, е, кожний віруючий, він не міг себе уявити поза церквою, не міг уявити себе без храмів богослужінь. Ну, це було тоді, а в наш час. У добу прагматичних технологій, коли людство стурбоване проблемою, як так е, витрачати, як життя витрачати якнайменше, а брати життя якнайбільше, виникло питання так е, так званого, я б сказав би, безцерковного християнства. Тобто жити так, щоб е, і без особливого труда в рай потрапити, щоб, не маючи досвіду молитви, покаяння, духовного подвигу якимось чином проскочити у Царство Небесне. Тут є головний мотив такий: навіщо ходити до церкви, коли і так можна вірити, і бути порядним, і е, замість богослужіння творити якісь корисні справи. Як бачимо, питання це актуальне і варто особливого розгляду. І тому хотілося б трошечки розглянути аргументів неохочих до церковного життя. Ну, почнемо з останнього. Що стосується корисних справ, тут виникає запитання, чому ці корисні справи з'являються е, саме під час, скажімо, літургійного служіння, яке триває навіть трохи менше двох годин? Чому не раніше, не пізніше? Питання інше. А які ті самі справи корисні з'являються, скажімо, от у, під час богослуження у неділю чи у свято православне? Ну, варіант, як правило, два. Перше це міський ринок. Ну, а друге це дозвілля, відпочинок. Ось ці корисні в лапках е, справи стали достойним замінником молитви у храмі. Тепер стосовно порядності, порядних людей. Як не дивно, але у Бога немає такої категорії людей, таких як порядні. У Євангелії, всій Біблії немає таких слів взагалі порядність, порядний. Бог не знає, хто такі порядні, знати не хоче. Більше того, нам відомо ще до Христа, е, для Христа Ісуса грішних, що кається, стає вищим і очах, ніж той, який формальним етикетом та маскою порядності приховує свою гординю та уявне достоїнство. Це дуже яскраво е, нам розкривається у притчах про блудного сина, також про митника і фарисея. Ну, а відносно того, що можна Бога вірити без церкви. Виникає питання: в якого Бога ви віруєте? розкажіть мені про того Бога, в якого ви віруєте, е, без, е, не ходячи в храм. Який це Бог? Ну, якщо це Христос, будь ласка, добре, розкажи, що це за Христос. Навіщо, якщо Він е, всюди сущий, народжується на землі, якщо він самогутній, чому він страждає на Христі, чому його розпинають? От. Якщо ми добре подумаємо, то побачимо, що ці аргументи противників церковного життя вкрай несерйозні. серйозні тому що в основі їх є лінощі і гординя. Насправді немає християнства без церкви. У давнину слова християнства взагалі не існувало, так само і в Святому Письмі. Є тільки слово церква. От, наприклад, в діяннях, в книзі діянь апостолів говориться, що Господь прилагаше повсякдні церкві спасаючися, тобто додавав щодня тих, хто спасався, до церкви, а не, до, скажімо так, до числа християн. Проте, якщо хтось вважає, що якимось чином просто вірує в Бога, в якого заповідує саме Біблія, ну хай тоді розкаже. Е, хай не забуває, що віра без діл мертва. Це слова з тої самої Біблії. І хай тоді розкаже про ті, які діла його віри може засвідчити про його релігійність, е, які плоди цієї віри відрізняють його життя від життя інших людей з цього світу. Ну, дерево, як відомо по плодах, пізнається. А може, ми просто живемо так, як і всі, без духовного вогнику, тільки себе заспокаємо словами про якусь віру і про якогось Бога в душі. І от, як правило, е, неохочі до церковного життя, ну і ще, щоб себе якось виправдати, свою таку е, бездійність духовну, своє ледерство, е, вони висувають такі. Ну, як побачимо, примітивні аргументи. Ну, наприклад, навіщо приходить до храму, можна і вдома помолитися. Ну, добре, тоді запитати цього доброчинця, як він молиться вдома? І читав він цього ранку молитву Отче наш. Хоча б. Ну, аргумент це безглуздий. Ну, Будь-хто, хто вже трошечки якби вкусив церковне життя, хто хто трохи поцерпився, засвідчить, що ніколи домашня молитва не замінить церковну особливо не досягне цього такої висоти, коли е, того, що відбувається під час літургії, особливо таїнство причащання. Ну, і ще один аргумент, теж, я думаю, вам доводить чути, в храми ходити не обов'язково, головне в Бога в душі мати, любити Бога. Цікаво, чи можна любити Бога таким чином. Ну, уявіть ситуацію. Ви зустрічаєте чоловіка, який вам говорить про те, що у нього є дружина, але він з нею в одному домі жити не хоче, але продовжує її кохати, тим не менше. Тобто в душі має, в душі має, а бачити і тим більше жити разом не хоче. Ну як вам такі будуть подібні сентенції? От, І що тоді говорити про тих людей, які кажуть, що вони в Бога вірять, люблять Його, а в дім Його, де він живе своєю благодаттю, храм і цей дім Божий, не хочуть заходити. І Його ім'я промовляти під час молитов теж не бажають. Ну і останній аргумент класичний. Е, з ким там в храмі молитися, з ким там стояти, там всі такі всякі грішники, там от той п'янствує, той е, блудодіє, той сквернословить і т.д. і т.п. От. Ну, Тепер я ці слова перейду на, вже на на, нормальну мову. Тобто та людина, яка кидає такі вислови, вона намагається сказати, ось що я недостойний стояти поруч з ним. Ну як це я такий праведний і розумний, буду стояти з таким духовним бездарем. Ну, Давайте тепер подумаємо, а де проводить той час, е, в цей час той, який так от ставиться до церкви? Ну, скажімо, іде на ринок. Так от виявляється, де збирається, ось де е, е, вся шляхетна знать, ось де всі порядні, праведні, доброчесні. Куди там братися нам церковним? Ну, я би хотів перед тим, як говорити такі речі, порадив би не забувати євангельські слова. Не судіть. І таку пораду, що перед тим як шукати смітення в очах інших, винути спершу колоду із власного ока. По-друге, Христу теж попрікали, з ким ти спілкуєшся. Година проводить свій час з грішниками. От, Але Христос відповів: так я і не той прийшов, прийшов, щоб перевести не праведників, а грішників на покаяння. Дійсно, праведникам Христос не потрібен, це так. Чому? Ну тому що праведників просто в світі немає. Є або грішники, які не хочуть думати про каяння і про свої гріхи, а є ті грішники, які відчувають свою гріховність і тому йдуть до Бога, щоб принести бодай хоч якісь склади покаяння. І якщо в них поки що не все вдається, якщо там є звичайні помилки, якщо якщо в них якісь є хиби, то не треба цим духовним ледарям з них сміятися, а їх треба вшанувати за те, що вони хоч і, і, хоч якусь спробу зробити якийсь хоч крок назустріч Христу. Ну невже ми дійсно з Богом розрахувалися, що вважаємо себе непотрібним зайти до нього в храм. я думаю, було б краще до кінця чесним і відвертим, щоб зізнатися. Я не ходжу до церкви, тому що лінуюсь, тому що не хочу думати про духовне і вічне, тому що ми не немає такої мужності стати, перебороти гордині, щоб стати поруч зі звичайним парфіянном. І таке визнання вже буде першим кроком на шляху до духовного сходження. Отож, бажаю всім мудрості, духовної і розсудливості, щоб і щоб Господь сподобав е, всім вам, хто мене слухає і дивиться, разом насолоджуватися е, молитовним спілкуванням у храмах православних.